tô feliz. Oi. Oi. Muito obrigada pelos seus bicos. Tatinha, vou mimir. Fale algo fofinho para eu mimir. Chupa a cabeça da minha pica. Tá, tá, tá, tá. Vem me dar uma mamada. Param, param, param. Vem me dar. Como é que é? Vem me pagar um babão. Se morder, vai levar um socão. Durma bem!